hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ एक शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं अब ये देखिए यहाँ पर टोटल आया हुआ है और ये टोटल जो है कम से कम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर ये फेल है कंप्यूटर में ठीक है आराम जो है कंप्यूटर में फेल है और दैट्स वाई हमें यहाँ एक कॉमेंट इंसर्ट कराना है कॉमेंट लगाना है तो कॉमेंट लगाना है तो क्या करेंगे तो आपको यहाँ पर कर्सर को रखना है और स्विफ्ट के साथ F2 फंक्शन बटन F2 प्रेस करना है तो यहाँ पे देखा आपने कि ये कॉमेंट इंसर्ट हो गया अब यहाँ पर कॉमेंट में मैं क्या दे देता हूँ फेल्ड ठीक है ये लिख दिया मैंने फेल्ड ठीक है और भी किसी सब्जेक्ट में अगर ऐसा आता हो तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये कमेंट फेल्ड वाला दिखेगा तो शिफ्ट के साथ आपको क्या प्रेस करना है F2 प्रेस करना है बस आपका काम हो जाएगा ठीक है आई होप कि ये बात समझ में आई होगी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला चेक करना है शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है F3 जैसे ही शिफ्ट और F3 प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन फॉर्मूला खुल जाता है ठीक है तो ये दोनों ही शॉर्टकट की है आई होप कि आपको समझ में आई होगी शिफ्ट के साथ F3 करने से क्या होता है और शिफ्ट के साथ F2 करने से क्या होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग